pabrik KitKat yang luar biasa. Dengan teknologi yang canggih, Semoga menginspirasi. Wow, kick factory di Korea yang sangat luar biasa. Semoga menginspirasi. pasti sudah tidak asing dengan suara ini. Penjual es krim yang lewat di depan rumah kita. Yuk kita lihat proses pembuatan es krim. Amazing! Semoga menginspirasi. ing love를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing